皆さんこんにちはゆじママと一緒に韓国語を勉強しましょうんに하세요유진マ마ん함께하는韓国語공부시간입니다今まで私たちは韓国語のポイント、シーンをちょっとずつ勉強しましたんだけど今度は韓国語のポイントはどうやって作りましたかを 調べてみながらもう一度韓国語の母音の発音をしっかりするように勉強しましょう韓国語の母音を制作権人を聞いたことがありますか韓国の母音の制作権人は天地人の 権利で作りましたと言います天は太陽の模様なんですね真ん中にある横棒は大地の地縦棒に見えるのは人が立てている模様なんですね天地人この3つの 書状を基本にして母音が作られましたと言いまし言いますこれは人の右側に太陽があるんですね太陽は東から出るだから「あ」と言うんだけど「あ」は明るくて 軽い感じが出ますかはいこれと比較してみましょうこれは人の左側に太陽があるんですね「お」「お」日本語にない発音だけど「お」はちょっと重くて暗い感じが出ますか 寄せ母音「あ」は掛け母音と言いますこれは大地の上に太陽が出る模様なんだけどこれは「お」というんです太陽がまだ大地の上にあるから明るくて軽いそれでこれも「お」の発音は「 養成法院これは大地の下に太陽があるんですね夜太陽が沈みましたから暗くなりましたうううは重くて暗い感じが出ますかこれも「お」は寄生母音「う」は「 掛け母音と言います「あ」からいきましょうか「あ」「あ」「あ」「あ」は日本語にもあるんですねでも口をもっと大きくするのが韓国の「あ」なんですよ「あ」「あ」「あぎ」「あぼじ」「あぎ」「あぼじ」 あ、あがありましたよね。や、や、や、やは、いとあが一緒になって、やになりました。や、や、やく、やくをやくと言うんだけど、やく、やく。これは、 日本語にもある発音だから問題なしはい次は「お」に行きましょう「お」「お」「お」これは日本語にはないんですね「お」じゃないんです「お」「お」「お」主にの「お」でしたよね「お」「も」に「 あまにあああ次はよよは「い」と「お」が一緒になって「よ」になりましたよよよよじゃ女女をよじゃと言うんですねよじゃ よおやおお、およ難しいんですか次はおおおおは日本語にもあるんですねおおおりおりよよ よよは、いとおが一緒になって、よになりました。よ、よ、より、より、より。はい、次は、う、う、う、う、うも日本語の発音にあるんですね。う、う、う、 うりうりうりううりは問題なしゆうゆうゆうゆうの発音も日本語にあるんですねゆうゆうゆうゆうりゆうりカラスをゆりと言うんですね はい、次は「う」「う」「う」私もこの発音はちょっと無理ですけど口を横に上げて開いて発音するんですよ。うううまうまうま音楽をうまと言うんですね。い いいいは中性母音でこれと一緒になったら個性母音もなるしいろんな母音を作られますよ私たちは今まで基本の直行を勉強しましたんだけど はい、次には厚生母音もまだ勉強するつもりなんですよ今まで私たちが勉強した単語の中に出てる母音は覚えますかウリルの「ウ韓国の単語は 母音が必ず必要なんですシーンだけでは血を作られませんですねそれで私たち「あ」や「お」よ「お」よ「う」ゆ「う」い今まで勉強したのを発音をしっかり発 チョンができればどんな味でもちゃんと読めるようになると思います今日はここまで以上ですね